Het geneesmiddel van de week is acetylsalicylzuur. Waarom acetylsalicylzuur? Acetylsalicylzuur wordt gebruikt om de trombocyteaggregatie te remmen. Het bijzondere van acetylsalicylzuur is dat het een heel korte farmacokinetische halfwaardetijd heeft, maar tegelijkertijd toch een heel lange werkingsduur. Dat betekent dat ondanks het staken van het geneesmiddel nog dagenlang de stolling gestoord is. Acetylsalicylzuur is een heel oud geneesmiddel. Het werd oorspronkelijk door de firma Bayer op de markt gebracht onder de naam aspirine. Acetylsalicylzuur is een medicijn dat in hoge doseringen pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend werkt. Het wordt echter vooral voorgeschreven vanwege een remmend effect op de stolling en wordt ingezet ter voorkoming van herseninfarcten en hartinfarcten. Voor dat laatste effect is maar een lage dosering nodig, bijvoorbeeld 80 of 160 milligram. Alles wat ik in deze aflevering van het geneesmiddel van de week vertel over acetylsalicylzuur geldt ook voor carbazalaatcalcium, wat, waarvan de merknaam Ascal is. Dat geneesmiddel wordt namelijk ook omgezet in salicylzuur. Acetylsalicylzuur remt de trombocyteaggregatie, waardoor de bloedingstijd verlengd wordt. De antitrombotische werking berust op de acetylering van het enzym cyclooxygenase in de trombocyt, waardoor de vorming van prostaglandine A2 wordt geremd. Zowel in primaire als secundaire preventie van hersen- en hartinfarcten wordt het toegepast. De halfwaardetijd van acetylsalicylzuur is 20 minuten. En dat betekent dat het geneesmiddel slechts kortdurend in bloed aantoonbaar is. Toch is een eenmaldaagse dosering voldoende. Dat komt doordat het effect op het enzym cyclooxygenase irreversibel is. Trombocyten die door het effect van acetylsalicylzuur geen tromboxaan A2 meer maken, zullen niet meer herstellen. Alleen door vorming van nieuwe trombocyten zal het effect van acetylsalicylzuur verdwijnen. Die aanmaak van trombocyten kost een aantal dagen. De gemiddelde levensduur van een trombocyt is 8 à 10 dagen. Tijdens en na operatieve ingrepen kan een verhoogde bloedingsneiging optreden. In de meeste gevallen is staken van acetylsalicylzuur bij chirurgische of tandheelkundige ingrepen niet nodig. Maar bij operaties waarbij een geringe bloeding kan leiden tot ernstige complicaties, zoals bijvoorbeeld een neurochirurgische ingreep, moet de acetylsalicylzuur wel 5 tot 7 dagen voorafgaand aan de operatie worden gestaakt. Samenvattend. Acetylsalicylzuur heeft weliswaar een pijnstillend en ontstekingsremmend effect, maar wordt vooral gebruikt ter preventie van trombocyteaggregatie. Het heeft een opvallend korte farmacokinetische halfwaardetijd. Maar Desondanks is er sprake van een heel lang farmacodynamisch effect dat dagenlang aanhoudt. En de verklaring daarvan is dat het een irreversibele remming van het cyclooxygenase geeft, waardoor het herstel van trombocytenfunctie afhangt van aanmaak van nieuwe trombocyten. Het is daarom nodig om vijf dagen voorafgaand aan bepaalde ingrepen de acetylsalicylzuur te staken om ernstige bloedingscomplicaties te voorkomen.